لله رب العالمين ونصلي ونسلم على من خلق القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعزيمنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله المطهرين وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والصلاة والدين بعد جماعة السلام عليكم to barka mu da saduwa a wannan bigire mai albarka sannan a wannan wata mai alfarma ba don komi ba don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka da ke unguwar tudun wada insha Allah jiya mun karkare ne a ƙarshen suratul zariya yau kuma za mu tashi farko daga cikin suratul kuro muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana muwafika mu fassara ta daidai insha Allah suratul tur ita ce sura ta hamsin da biyu idan ka ɗauko da sai daga bakara zuwa nasi ana gaba ta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رك منشور والبيت المعمور haka والسقف المرفوع kuma والبهر المسجور daga kyas إن عذاب ربك لواقع waɗur Allah ce ya rantse da dutse wannan dutse shine dutsen turi sina'a wanda Allah ya yi rantsuwa da wannan dutse a cikin alkur'ani kamar a wurare guda biyu a wani wuri ya ce wa wa zaitun wa turu inda shi ne a turu Allah zai kallama Allah alaihi Musa dutse ne wanda Allah ya zance da annabi Musa wa aka sama birkita sannan kuma Allah ya gora rantsuwa da littafi Allah zai anzalahu lahu littafin da Allah ya saukar da shi ala katibin rusulihi bisa cikamakin manzannin shi wa huwa alqur'anul azim shine alqur'ani mai girma al-makatub wanda yake abin rubutawa Allah ya ce wa kitabun masdur Allah ya rantse da littafi rubutacce firrakin a cikin takardu manshur waɗanda suke abin warwarewa idan ka ce raƙu. shine wato al'adimu aljildu shine ma'ana firrak arraku aljildu kenan a cikin fatu domin an rubuta alkur'ani ne a fatu da kwarɗuɗɗuka na dabino to saboda haka wannan fatu su ne allah yake rantsuwa da su firraken adimin minal jiddi a Allah ya rantsuwa da wannan fatu wanda aka rubuta alkur'ani mai girma wal baitul ma'mur Allah ce ya rantsa da baitul ma'mur baitul ma'mur shine wato daki wanda yake sama da bakwai daki wanda yake sama da bakwai mala yace wa aka zama bil baitul ma'mur Allah ya rantsa da baitul ma'mur allazi taqumu bihi almalaikatul abrar wanda manya-manyan malaku suke kewayo suke dawafi wa huwa li ahli samai kal ka'aba al li ahli shi wannan baitul ma'mur matsayinsa a sama kamar matsayin ɗakin Allah a nan ƙasa yanda ɗakin Allah yake a nan ƙasa gurin dawafi na bil adama to shi kuma baitul ma'mur a can sama ta bakwai gurin tawafi ne na mala'iku wa fil hadith al-isra ya a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya yi isra'i da miraj annabi ya ce sun a ilayya hadal baitu al-ma'mur wannan shine baitul ma'mur yadkhuluhu kulle yawamin sab'una alfa malakun a kowace rana mala'ika dubu saba'in yake shiga wannan ɗakin in za ka rajo minin lam ya udu ilahi a shirin ma'ari idan wannan mala'iku dubu saba'in idan suka zo suka kewaye ɗakin allah in suka tafi sake dawo har abada eh har abada ya kamata mu fahimci allah da kyau kuma mu san allah abin girmama ne kuma wallahi ko kai sallah ko kai azumi ko kai zakka babu abin da za ka kara allah Allah iya da masu bauta mishi kai idan ka yi bauta kawai kanka kawa ka ji wa Hadiza manzo Allah ingantacce mala'iku dubu saba'in a kowace rana za su zo su kewaye ɗakin Allah idan suka yi dawafi in suka tafi bisa ƙara koma wasu ne za su zo gobe Wasu wasakabin marfu Allah ce ya rantse da ribi abin ɗaukaka ba walfaharin masajur Allah ce ya rantse da teku wanda yake kamawa da wuta malamai suka ce wannan iya daga cikin mu'jiza ta alkur'ani idan kana nema wato mu'jiza karara babu kama alkur'ani wato a zamanin da ake saukar da wannan aya ai babu magana fetur babu magana kalazir babu magana isansi, babu magana wani sinadari wanda ake yin makamashi na wuta da shi amma allah yake rantsuwa da teku wanda yake kamawa da wuta malamai da suka zo daga baya-baya sai suka ce alkur'ani yana zantar da muni wato tekuna wanda ake hudu essence a hudu gas a hudu petrol a hudu dukkan abu wanda za a sa a bauta ko a jirgin sama ko a moto ko wanda za a sa makamashi mace ta yi girki wannan tekun ne Allah ya kira da shi kuma ga shi abin ya bayyana wannan iya daya daga mu'jiza ta alqur'ani mai girma to me Allah ce mala inna azaba rabbika lawaqi' na'am ma lahu min dafi' na'am yawma tamuru as hmm. wa tasiru al-jibalu sayra فويل يومئذ للمكذبين na'am الذين هم في خوض يلعبون inna azaba rabbika lawaqi'un yace ya muhammad lalle azaba ta ubangijinka mai akuwa ce malahu min dafi'an zamanin da azabar za ta afku babu wani dan adam wanda ya saya ingije wannan azabar idan Allah ya ku azaba babu wani bin adama wanda zai zo ya tsaya ya tunkuɗe wannan azabar babu shi yau mata muru sama'u mauran Allah ce rana ce da sama za ta juya ya rana ranar kyama kenan akwai wani abu da yara suke ana ce mai fata katantawa idan aka sake shi abun sai ga yana juya kyar haka a zamanin da da ɗan duma ake sai a sassaƙe a sassaƙe da ɗan juma sai a yi wani abu ana ce mashi kwata waɗansu da zamani ya tafi sai ake yi da kan bik da kan bik da kuma wato kan wato batir idan aka samo kan batir ina gama da kan bik idan aka kera zai ga yana yi wa to shi ake ce aka tantawa allah yake mana misali ya ce akwai ranar da sama za ta yi yadda ka san ka to idan kaga sama tana haka wallahi tallahi karki tambaye kowa karki tambaya wannan ranar ranar kyama ce wa tasirul jibalu Sairan, sannan kuma tuwal watsi za ta biyar da su ta biyarwa ka diba ka ga sama duwatsu suna yawo yadda ka san kada kamar yadda yake a cikin wata sura za ga duwatsu ya saba suna shu shu shu yadda ka san kada fawailun Allah ce kalmar azaba ta tabbata yau mai zin a wannan ranar lilmukan zubina ga masu karyatawa wanda yake cewa